Друзья, всем привет! Сегодня на почте я получил посылку от канала Яшкина Кухня. Спасибо ему огромное. Отправил мне из Германии посылку. Э, набор Легенды нашей победы. В этом наборе одна монета, остальные шесть. Можно, да, собрать, в общем, семь монет. Сейчас покажу саму монету. Вот, друзья, так вот этот набор выглядит в развороте. Тут написано о Великой Отечественной войне. Тут монета сама и планшет под, ней, под другие монеты. И тут какие монеты бывают э, в этой серии. Вот такая монета тут идет в наборе. 75 лет Великой Победы. 1945-2020 год. Изображен орден Великой Отечественной войны, тут написано под ним 1945-2020 и два каких-то колоса. И тут 75 лет написано вверху. С другой стороны, Российская Федерация 2020 и герб России. Красиво очень все детализировано. Красивая монета. Наверное, не будем ее вскрывать. Может, и сейчас посмотрим. Посмотрим. Вот так она выглядит. Сейчас сфокусируется. Красивая какая, очень красивая монета. Не буду я до нее дотрагиваться и сейчас покажу другую сторону. Какая красивая. Очень красивая монета. Спасибо большое за такую посылку. Отличное пополнение коллекции. Я очень рад такому пополнению. Мне очень понравилось. Также какие монеты тут можно дособрать. Можно собрать еще монеты. Вставай, страна огромная. Ни шагу назад танк Т-34, голос победы и знамя победы над Рейхстагом. Эти монеты все идут, как я понял, в позолоте. Тут на реверсе картинки. Первая. Сборка Т-34 на Уральском танковом заводе. Юрий Борисович Борисович Левитан читает военные сводки. Солдаты уходят на фронт. Победа в Сталинградской битве 2 февраля 43 года. Советский солдат поднимает знамя победы над Рейхстагом. И тут Теория Октябрьской революции. Тут монета такая же, как я понимаю, бывает еще и в позолоте. Аверс. Орден Отечественной войны. Реверс. Стилизованный силуэт орла. Я даже и не заметил силуэт орла. Так. А, с другой стороны был, да. Тут написаны история о Великой Отечественной войне. Очень интересный набор. Мне очень сильно понравилось, друзья. Спасибо еще раз большое каналу Яшкина Кухня. Советую этот канал. Очень интересно. Много рецептов различных. Советую также познакомиться. Всем ответит. Будет смотреть видео, комментировать и ставить лайки. Друзья, всем еще раз огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока! you